Yeah. Rick Dapper. Skies. Apollo Music. Si pudiera sacar cada momento que tenemos juntos de nuestras mentes, seguro lo haría sin pensar y así evitar convertirme en mente. Si tan solo pudiera eliminar todo lo que mi corazón por ti siente, tal vez así te podría dejar en paz y dejar de sentirme impotente. No puedo evitar sentirme extraño que estás que estás conmigo. Me encuentro sofocado con tu presencia por el hecho de que somos solo amigos. Sigo aquí intentando encontrar la manera de que tú y yo estemos juntos. Me pregunto cómo que yo pueda hacer para hacerte entender que tú eres mi mundo y que horrible sensación es el tenerte cerca y no poder apreciarte. Tengo muchos pasatiempos, pero mi favorito de todos es amarte. Que horrible sensación es el tenerte cerca y no poder darte un beso. Se me acelera el corazón cuando te acerca y me meto en un exceso. me encuentro en un proceso, te lo juro que me esfuerzo, pero cada vez que pienso que progreso, te pienso y luego van, me tropiezo. Esa es la razón por la que me estreso. Quiero salir de esta situación el eso Intento no pensar en eso, pero es imposible con un miembro por ti Llegué hasta los huesos Me siento preso, intentando olvidar los sucesos Perdí el control, no tengo el acceso No quiero caer en retroceso Atroceso los bosques que atravieso Pero todo lo hago es profeso Algunos piensan que tengo alcoholasnia Porque es por mi culpa que cargo este peso Si pudiera borrar los momentos que tengo contigo en mi mente Lo haría sin pensar y así evitar convertirme en un Quiero Quiero eliminar todo lo mi corazón por ti siente Y así tal vez te podría dejar en paz Y dejar de sentirme potente Si pudiera sacar cada momento que tenemos juntos de nuestras mentes Seguro lo haría sin pensar Y así evitar convertirme en mente Si tan solo pudiera eliminar todo lo que mi corazón por ti siente Tal vez así te podría dejar en paz Y dejar de sentirme impotente Ahora me siento mal Te juro que esto no es normal Un recuerdo que mal. Ella que me empecé a amar Una profundidad abismal Este problema irracional Tengo un dilema emocional Es muy difícil de ocultar No quiero ser ocasional Solo quiero verte Aunque tus sentimientos sean inertes La lobre que es en tinieblas Convierte mi mundo Y voy muriendo lentamente No, esto no es un accidente Esto es lo que pasa precisamente Cuando comienzas a amar a una persona Que no es digna de merecerte borrar los momentos que tengo contigo en mi mente Lo haría sin pensar y así evitar convertirme en un demente Quiero eliminar todo lo que mi corazón por ti siente Y así tal vez te podría dejar en paz y dejar de sentirme potente Si pudiera sacar cada momento que tenemos juntos de nuestras mentes Seguro lo haría sin pensar y así evitar convertirme en demente Si tan solo pudiera eliminar todo lo que mi corazón por ti siente Tal vez así te podría dejar en paz y dejar de sentirme impotente Yeah, yeah, yeah. Rick Japper, Apollo Missions.